Dinosaur Pimpusch, la la la la la. Dinosaur Pimpusch, la la la la la. Dinosaur Pimpusch, la la la la la. Dinosaur Pimpusch.